Bonjour, aujourd'hui je vous parle de mes voyages. Depuis six ans, avec mes parents, nous Voyageons dans toute l'Europe dans ce camping-car que je vous présenterai un peu plus tard. L'année dernière, nous avons pris le ferry pour le Royaume-Uni. Nous avons visité par exemple Cardiff au Pays de Galles et bien sûr Londres en Angleterre. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you. Never let that go. Please tell me En 2018, nous étions en Croatie. Nous avons donc traversé l'Italie, fait escale à Venise, en Slovénie, puis un petit passage en Bosnie pour aller à Dubrovnik. En Croatie, nous sommes aussi allés au lac de Plitvice, qui sont magnifiques et que je conseille. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai laissé ce t-shirt. En 2017, notre destination était les Pays-Bas. Nous avons d'abord fait escale à Bruges, en Belgique, avant de rejoindre sa capitale, Amsterdam. Nous y sommes d'ailleurs restés quelques jours. Mais nous avons également visité pas mal de petites villes hollandaises, comme Gouda par exemple, la ville du fromage. En 2016, c'était notre voyage en Italie, Milan, Ravenne, mais surtout Rome, sa capitale, où nous sommes restés quelques jours. Évidemment, nous avons également visité Vinci, la ville natale du célèbre Léonard de Vinci. 2015. Direction le Portugal. Quelques arrêts en Espagne pour arriver à Porto, que nous avons visité avec intérêt, car une partie de mes ancêtres y est originaire. été. C'était mon premier voyage en camping-car. J'avais 7 ans et nous avions décidé d'aller au sud de l'Allemagne, vers le lac de Constance, qui a une frontière avec la Suisse. Je peux donc dire être également passé en Suisse, mais cette année, nous partons dans les pays scandinaves. Après avoir franchi les frontières belges, néerlandaises et allemandes, nous arrivons au Danemark. Puis, nous traverserons un très grand pont afin d'arriver en Suède. Cette année, j'ai donc décidé de vous partager mon voyage à travers des courtes vidéos qui sortiront tous les deux jours sur ma chaîne YouTube. Puis, à mon retour, je préparerai une vidéo de tout mon voyage. Maintenant, je vous propose une petite visite de ce qui sera notre maison pendant 3 semaines. Et vous allez voir, nous n'avons pas hésité à connecter ESP et Raspberry pour récupérer et contrôler pas mal de choses. Mais la partie domotique, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. La cabine de pilote n'a rien d'exceptionnel mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo pour la partie domotisée. Nous sommes 5 à dormir dans le camping-car. Mon père, ma mère, ma grande soeur de 17 ans, mon petit frère de 11 ans et moi. C'est Lena et Félix qui dorment dans la capucine. Moi, je vais vous montrer où je dors. Moi, je dors ici. Enfin, pas sur la table, évidemment. Il y a quelques manips à faire, mais moi je trouve que c'est suffisamment confortable. Ça, c'est la cuisine, avec un petit frigo à compression qui marche sur batterie ou en 230 volts ça consomme un peu, environ 50 watts, mais ça marche mieux que l'ancien frigo, qui était au gaz, et avec les panneaux solaires, bah on s'en sort pas mal. Voici la salle de bain avec les toilettes. Pour se doucher, il suffit tout simplement de tirer le robinet. Ici, c'est la chambre des pins Un peu plus grande, mais avec le même système pour faire le lit. Ici, je m'en sers aussi pour faire mon montage. Il y a aussi la télé, mais on s'en sort pas beaucoup. Pour ranger nos affaires dans le camping-car, il y a pas mal de placards comme ça, par contre, il ne faut surtout pas oublier de le refermer quand on roule. On a aussi un placard à vêtements. Mais lui non plus, faut surtout pas oublier de le fermer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de toute la domotique qui se cache là-dedans.